yow ya. salaamaaleykum suñu mbokku internet Saloum euh, comme ni ngeen ñu gisee nii ñu ngi fii ci biir université mais mais mais com xaw ma sax nu laa niroowee ndax xeer yi fii fii grave na de eh, comme ngeen ñu ngi fii ci université Cheikh Diop euh, bu Dakar boo leen gisee xeer yi xam ne am na fi jotoon a xew buka ko defee nag dañuy dugg ba ci biir gis ngeen gis ngeen étudiants yi ñu commencé nañ affaire yi nee nañ tey moom répétition la ñoom nañ dugg ci biir répétition bi ñoom jalan ma gars yi jëlal ma gars yi. ok mooy loolu. ñoom jëlal ma gars yi. loolu xam nga yaakaar. Mun dek. Mun dek. Mun dek. Mun dek. Mun dek. com com com com com jëlal ma gaay com com jëlal ma gaay yéeme na xaw bi com li yéeme na de com jëlal ma mbalit bu xoolal lii oh oh oh oh oh oh gisoo ko ah laa gaay yi bëgg dégg nga dégg nga dégg nga gaay yaa ngi yuuxu naan Sonko Sonko Sonko com com jëlal ma gaay yi dégg nga leen dégg ngeen loolu bruit bi am fii di leen fàttali ñu ngi ci université Cheikh Anta Diop mais lan moo am fii lan moo am fii coom. yàlla xeex ni quoi. coom coom jëloon na xeex bi ñii ñu ngi waaw waaw hmm. waaw. ci université. o que se no lugar e. stage bi étudiants yëpp génn nañ stage. Adja Ndiaye wasifa. ñoom sama gauche yeneen étudiants yaa ngi toog di wasifa di jàng alxuraan pendant ce temps ñeneen yaa ngi nekk ci étage yi ñu nekk ci suuf ngi doon xeex léegi nag. Saul ni Yemena. mel ni dafa am ñuy opposé wu ci étudiants yi ñu ñuy def yeneen étudiants yi d' accord am na étudiants yu d' accord moo tax ñu ngi xeex seen biir comme étudiants yaa ngi xeex seen biir. Selbir. Le bruit. कोई में पैसे रख दिया ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi xuloo ci seen biir waaw ci ñoo ko moom xar xar xar ñi ngi ne fii ñoo ko moom de ñi ngi way just did it. yet ini nih ngi yor seen bool sama maam jeex na looy ñëwaat dafa mel ni demee nañ ko defee ay caméra alama def ni Holiday gede. Mira señales. Yo me antojo tu chibi. Ngini chibi university. Jambo. Jambo xolé sama di di wasifa ñii di jubilé ñii di wasifa ñii di waar du mën dugg daa yi ci mbedd si tali bi lii waar étudiants. yaakaaroon nañ ne euh, étudiants yi dañuy génn juste. pour wax mais gis nga leen ñu bool pour mbalit yëpp tali. waaye dëgg bu baax xam ne ñu ngi mais Sonko lan la woote jàmm ah. ah. sonko da leen ne woon nañ ñëw ci jàmm ya. sama jabar sama jabar sa sama jabar waaw man da war nga la Aku gede. University ngay gis rek. mais vu que tey la fête de la musique ñeneen ñaa ngi fii toog di def seen daayra def seen waxtaan di gindi étudiant yi pendant que ñii ñu ngi yàq ñeneen ñaa ngi toog di waxtaan seen biir donc nekk étudiant yi d' accord Gracias. rek ci juróomi lañ naan ñu Cumi Ni doi lawa. Ni doi lawa. Ni doi lawa. boo leen xoolee gis ne ñi ngi xee ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi close seen biir dafa mel étudiant opposant yi ñoo fi nekk ak bu to try bagazi amenyishani koko guys? Ah! suñu mbokk internet sans limite comme ni ngeen ko gisee léegi duggoon nañ bi université euh, war nañ leen li fa jotoon a xew problème bi nak euh, lu ko andi woon mooy étudiant yi génnoon pour ne dañuy entraîner pour suba euh, mercredi bi ñu doon génn bañ paree nag ñu naroon fi andi ay dégâts si la ñeneen étudiant yi affaire bu doy waar nak euh, mo amone fi ni ni ngeen ko gisee won lu doy waar lu jaaxaloon ñep pendant que nak euh, yeen étudiant yi ñi ngi togon di xex euh, am gisoon ngeen ci côté yi ñeneen ña nga xamni ñi ngi doon wasifa ñi nekk ci jumaaji di julli ñeneen ñi ñi ngi defoon seen jotaay di waxtaan ci seen biir liñ doon waxtaan nak waxtaan bi jat nañ ci for tuuti nopp ñi ngi doon waxtaan ci ñu delloo ci xel yeek ñu respecté liñ leen wax ñeneen ñi nag nag dégguñu leen ñi ngi xeloon xeex di yàq donc jox nañ leen dig daje euh, suba incha allah dinañ ñëwaat fii ci université génne leen lépp lu defaat direct euh, comme niñ ko defee woon tey euh, dinañ dugg ci biir étudiant yi dugg wan leen lu ñu nara passé incha allah seen mercredi euh, mooy niñ ko tuddee rek nee nañu bool yeeg tama yeeg euh, mbiir yeeg lépp dina génn ñoom nag bàyyiwuñu bàyyiwuñ te xam naa ni suba incha allah fii dina tàng torop parce que ñii nee nañ bàyyiwuñu dañuy def ñeneen ñi nag ñoom ñi ciy opposé wu ba tax na ñu ngi doon xeex donc xam naa ni suba moom ñaanuma ko yàlla ñu ko yàlla ñu sénégalais mais yaakaar naa ni université suba dina tàng du tang rek ci bol yi mais xamna dina tang comme ni fi amone tey jii nii ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ngeen xaar.